жалпы рамазан айының көптеген ерекшеліктері бар пайғамбарымыз саллаллаху алейhi сәресіге тұрыңдар сәресінде береке бар деген біздің мұсылман жұртының ұмытылған мәдениеті керемет ұстанымы бұл сәресі яғни сәхар уақытында түннің соңғы үштен бір бөлігінде ояу болу сол уақытта алланы еске алумен құлшылық жасаумен ғылыммен шұғылданумен жалпы Ә, қандай жақсылық атаумен шұғылдансаң да бұл өте бір алланың берекесі дарыған уақыт ә, ғалымдарымыз айтады түн күндізден артық қайырлы себебі күндіздердің ішінде жұма күні ғана қасиетті болып саналады және сол жұма күні ғана бір дұға тілектің қабыл болатын сәті бар дейді аптаның ішіндегі жұма күнінде ал енді әр түнде құдайдың құтты әрбір түнінде сол сәт бар екен яғни күндіз аптаның ішінде бір ақ күн бар жұмада ал түнде әрбір түнде бар екен ол қай уақыт деген кездің мәселесіне келетін болсақ бұл сәресінің уақыты сондықтан да сәресі уақытында ояу болу ә, сәресі уақытында немен шұғылдансаң да шұғылданса да адам баласының табысқа жететіндігі ол тәжірибемен дәлелденген дүние сол үшін де біз тәбетім жоқ мен ештеңе ішпесем де шыдаймын деп кейбір адамдар сәресінің уақытында ұйықтап жата береді сол үшін де біз бір жұтым су ішсек те ә, бір кесе айран ішсек те сәресінде ояу болу сол уақытта алладан сұрау тілеу құлшылықпен айналысу құран оқумен айналысу бұл өте маңызды сол үшін әрине енді біз әркім енді өзінің шамасына жағдайына қарай дастарханда не болады соны адал әрине адалынан бисмилля деп аллаға ниет етіп оразасын ұстайды оразасын ұстайды әрине енді оның ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жақсы көрген құрмасы ә, сонымен қатар енді өзіміздің ұлттық тағамдардан адамның өзінің денсаулығына жағдайына күні бойы ә, белін, тіктеп ұстап ә, әлсіреп қалмайтындай оразасын ашып жібермейтіндей дәрежеде және тіпті сонымен қатар кейде біз ораза дейміз да басқа уақытта жемейтіндей қылып қиып тұрып сәресінде де тойып аламыз ауыз ашқанда да тойып аламыз ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге ә, мұсылман баласына ішіп жеудің ә, мөлшерін үйреткен кезде бізге максимум ретінде мына нәрсені үйреткен асқазандарыңды үшке бөліңдер бір бөлікте ауа бір бөлікте су бір бөлікте не тұрсын деген тамақ тұрсын бұл максимум бірақ өкінішке орай бұл күнімізде минимумға айналған секілді сондықтан да осылай ішкен адамдар міне мен ең аз тамақ ішіп жүрмін деп өзімізді сөйтіп ойлаймыз сондықтан да әрине әркімнің шама шарқына қарай дастарханда не болған болса соны ішіп жегені дұрыс болады